आज मैं आपको top five note taking apps के बारे में बताऊंगा हाय गाइस uh, मेरा नाम है बकुल भंडारी और आप मुझे टेक्नोलॉजिकल बकुल के नाम से भी जानते हैं यार मैं वीडियोस बनाता हूँ कि हम किस तरीके से हमारे नॉर्मल डे टू डे के जो गैजेट्स हैं हम उनका स्मार्ट यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से स्मार्ट प्रोडक्ट खरीद सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं कुछ नोट टेकिंग एप्स के बारे में क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो मुझे लगता है कि हम ऑलमोस्ट सब रोज ही करते हैं हमारे दिमाग में कभी कोई आइडिया आ रहा है हमें ऑफिस में हम हैं तो हमें कुछ नोट्स डालने हैं हम कहीं गए हैं तो हमें कुछ नोट करना है तो इन सब एक्टिविटीज में हमें नोट करने के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए होती है तो मैंने उसके लिए चूज की है top five note taking apps तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से मैंने जो मैं आपको बताने वाला हूं टॉप फाइव एप्लीकेशन उनको रेट किया है प्ले स्टोर से गूगल प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन उठाई गई हैं और इन एप्लीकेशन को रेट करने के क्राइटेरिया क्या है कि मेरे को लगता है कि एप्लीकेशन तो बहुत सारी होती है लेकिन बेस्ट एप्लीकेशन वो होती है जिनमें सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हों और सबसे ज़्यादा रेटिंग्स हों और सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हों डाउनलोड ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन रिव्यू और रेटिंग ये जिसकी ज़्यादा होगी वो अच्छी ऐप कहलाती है उससे पता लग जाता है बेसिकली तो ये सारी एप्लीकेशन इन्हीं तीन क्राइटेरियाज पे हैं कि highest number of reviews highest number of stars four more than four या फोर से ज्यादा out of five and how many number of downloads तो आइए अब हम बात करते हैं कि कौन सी वो top five note taking apps हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में तो ये एप्लीकेशन है सिंपल नोट्स यार इस वाली एप्लीकेशन में मतलब जब मैंने भी रिसर्च करी सारी सब कुछ पता लगा और मैंने यूज़ भी करके देखी मैंने रियलाइज़ करा कि सबसे पहले तो यही इकलौती पांचों में एप्लीकेशन है जो सिर्फ नोट्स टेकिंग या नोट लेने का ही काम करती है इन द सेंस ये इंटरनेट से कनेक्ट इंटरनेट से तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे लेकिन इसमें जो नोट्स आप डालोगे वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे मतलब क्लाउड में नहीं जाएंगे ठीक है आपके फोन में ही रहेंगे ये किसी में कोई सिंक या कुछ ऐसा कहीं स्टोर होगी गूगल ड्राइव में जाएगी कहीं कुछ नहीं होगा सिंपल नोट फोन में ही आप डालोगे वहीं से हटेंगे बहुत हल्की ऐप है ठीक है कोई इसके लिए लॉगिन नहीं चाहिए आपको किसी भी तरीके का आपको कोई ईमेल आईडी नहीं डालना बस एप्लीकेशन डाउनलोड करो नोट्स डालने शुरू कर दो बस लेकिन इसमें कोई रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं आता ठीक है तो ये है simple notes that life changing discovery और that to do list you created no It's time to harness the immense potential of your thoughts and discoveries with OneNote, your very own digital notebook. With OneNote, you can capture that flash of genius, that moment of inspiration, or that list of errands that's too important to forget. And you can share your notes and collaborate with others across multiple devices. Capture notes from anywhere with your camera, your voice, or draw them by hand. Retrieve those discoveries and ideas from the cloud when you're ready for them, or when they're ready for you. Capture, organize, and share. Harness the full potential of you with OneNote. तो अब जो ये अगली एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी होती हैं मैंने ये वाली एप्लीकेशन भी यूज़ की है और ये भी काफ़ी अच्छी ये ऑलमोस्ट हर चीज़ ही करती है यार कि आप अगर नॉर्मल टाइप करके नोट लेना चाहते हो वो कर सकते हो आप ड्रॉ करना चाहते हो कुछ वो कर सकते हो आप कोई अटैचमेंट्स लगाना चाहते हो वो कर सकते हो आप फिंगर से लिखना चाहते हो वो कर सकते हो स्टाइलस से लिख सकते हो तो ये सब चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट की है तो आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो उसमें ऑब्वियसली सब कुछ सिंक हो जाएगा अब सिंक हो जाएगा मतलब ये हुआ कि भी आपने फोन में कोई चीज लिखी है तो आप इसमें जाओगे कंप्यूटर में तो वहां पर भी आपको दिख जाएंगी उसमें कुछ अधूरा छोड़ा इसमें जाके पूरा कर सकते हो ठीक है इस वाली एप्लीकेशन के अंदर एक इन्होंने ऑप्शन है कि भाई आप कोई नोट आपने डाला है तो मतलब आप स्कैन मतलब अगर आपने मान लो फोटो खींची है किसी नोट की किसी पेज की तो आप उसमें सर्च कर पाओगे उसमें कोई वर्ड होगा तो वो भी सर्च कर सकते हो नोट्स ठीक है उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका पूरा सूट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जिसमें वर्ड एक्सेल ये सब आता है तो उसी का ही एक पार्ट है तो ये वाली जो एक चीज़ ये वाली जो ऐप है ये आपके ऑफिस एनवायरमेंट में और आपके टीम बिल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छी ऐप है तो team building in the sense की टीम्स के लिए काफ़ी अच्छी ऐप है तो I think Microsoft OneNote के लिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ तो ये है हमारी नंबर फोर की app Evernote is a note-taking, archiving, and collaboration powerhouse app that in 2011 had over 11 million users and is growing fast today. That's because its uses are endless recipe books, brainstorming presentations, remembering where you parked, digitizing paper documents, shopping lists, and on and on and on. It's like a highly organized virtual filing cabinet. तो अभी अगली ऐप है एवरनोट एवरनोट की एप्लीकेशन आई थिंक छः सात साल पहले रिलीज हुई थी सबसे पहली बार तो मेरे को शौक तो है ही तो मैंने काफ़ी टाइम उस टाइम में इस एप्लीकेशन को यूज़ करा था और मैं तब से कुछ ना कुछ टाइम में रेगुलर इंटरवल्स में इसको अनइंस्टॉल इंस्टॉल करके यूज़ करता आ रहा हूँ तो तब बहुत कम ऐप्स होते हैं तो ये उनमें से एक है ये ऐप ऑलमोस्ट हर चीज़ करती है जो जैसे मैंने वन नोट में ही बताया कि आप टाइप कर सकते हो हैंड राइटिंग से लिख सकते हो मतलब अपने फिंगर से लिख सकते हो स्टाइलस से लिख सकते हो आप ड्राइंग कर सकते हो अटैचमेंट्स फोटोज ये सब हो सकता है आप स्कैन कर सकते हो तो ये सब चीजें होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म ये भी है मतलब कि आपके फोन में भी चलेगा आपके कंप्यूटर में भी चलेगा और सिंक रहेंगे आपस में उसके बाद इसकी जो मुझे एक हाईलाइटेड फीचर लगा वो ये कि आप इसमें पर्टिकुलर नोट्स को लॉक भी कर सकते हो इन द सेंस कि आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से उसको लॉक कर सकते हो और जैसे ही वो नोट आप क्लिक करोगे तो वो आपको मांगेगा कि भाई आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से अपना वो अनलॉक करो तब चलेगा तो ये मुझे लगता है लेकिन हाँ एवर नोट को मेरा यूज करने का मेन रीजन क्या होता था वो ये कि इसका ना मेरे को यूजर इंटरफेस बड़ा आ, अच्छा लगता था कि बहुत स्मार्ट सा लगता था फॉन्ट्स अच्छे कलर्स अच्छे तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है हमेशा ऐप तो ये थी हमारी नंबर थ्री की application Now, Google Keep is available at keep.google.com and as a mobile app on both Android and iOS. Whatever the platform, I just start typing to take a new note. But Keep can track more than just text. It can also collect images, lists, and even drawings. If I want to create a new image note, I just click on the image icon and then choose an image from my computer or phone. In the mobile app, I can either select an image from my library or take a new photo from the note. Or if I think a quick sketch or simple diagram will be more helpful, I can choose to draw. The drawing tool lets me switch between pen, marker, and highlighter, as well as different colors and sizes. A masterpiece, call the MoMA Thank you. And if I'm putting together a list, click this icon to create one. All three of these features can also be added to an existing note. Simply go to the dot menu and then click on Add Image, add drawing, or show checkboxes to turn it into a list. If I'm using the mobile app and it's not convenient to type it out, I can also create notes with my voice. I just hit Google Keep, hit the speaker icon, and start talking when the microphone appears. तो अब जो ये ऐप है गूगल कीप ये मेरी पर्सनल फेवरेट ऐप है और ये मेरी ऑलमोस्ट डेली की गो टू ऐप है मैं ऑलमोस्ट रोज़ मेरे को कोई भी आइडियाज़ आते हैं वीडियो के आइडियाज़ या कोई भी बिजनेस आइडियाज़ या किसी भी तरीके का कोई भी आइडिया आ रहा है तो मैं यही मेरी गो टू ऐप है मैं इसको पिछले ऑलमोस्ट दो साल से रेगुलरली दो नहीं चार साल से ऑलमोस्ट रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसकी सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगती है बहुत हल्की है ठीक है मैंने एक वर्ड लिखा एग्जिट करा वो सेव हो गया और सेव भी सिर्फ फोन में ही नहीं इसमें भी तो मैं उसी टाइम जाके इसमें भी देखूंगा कंप्यूटर में तो मेरे को उसमें भी वो दिखेगी तो ये मुझे इसकी सबसे बेस्ट चीज लगती है कि मेरे को बस मैंने लिखना है और एग्जिट करना है अपने आप सेव्ड है मेरे को कुछ नहीं ऑर्डर करने की टेंशन पिन कर सकते हो आप हाईलाइट हो जाएगा कलर अलग अलग दे सकते हो ठीक है वो हो जाएगा जो यूनिक चीज है इस ऐप की वो ये कि रिमाइंडर्स तो खैर और भी कई ऐप्स देती हैं कि ये नोट्स वाली ऐप जो है रिमाइंडर्स देती है बट ये ऐप में एक यूनिक चीज क्या है मान लीजिए आप किसी मॉल जा रहे हैं पर्टिकुलर मॉल आप गए ठीक है गुड़गांव के एम्बियंस मॉल जा गए उस मॉल में आपने सोचा कि भाई वहाँ से शूज़ लेने आपने इसमें रिमाइंडर डाला बाय शूज़ प्लेस का ऑप्शन आएगा प्लेस में डाल दो एम्बियंस मॉल जैसे ही आप एम्बियंस मॉल जाओगे आपका अगर जीपीएस ऑन होगा फ़ोन का तो मॉल की लोकेशन पे आते ही वो आपको बाय शूज़ वाला पॉपअप आ जाएगा ये मतलब यार मुझे लगता है गूगल की गूगल कीप ऐप जो है ना वो मैं पर्सनली कई लोगों को रेकमेंड करता हूँ मेरा लगता है काफ़ी अंडर रेटेड ऐप है इसको लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते बट ये बहुत यूजफुल ऐप है यार आपको अगर नोट्स की ऐप यूज़ करनी है मेरी तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा ये वाली ऐप गूगल की तो ये है नंबर टू की ऐप नंबर वन ऐप है कलर नोट्स ऐप ये वाली ऐप अच्छी ऐप है बहुत अच्छी ऐप है एक्चुअली में मैंने पर्सनली इतनी यूज़ नहीं करी अभी जब रिसर्च करी तब मेरे को इस ऐप के बारे में पता था लेकिन मैंने इस ऐप को तब यूज़ करा मुझे भी काफ़ी गूगल कीप के कंपटीशन की लगी और मेरे को बस वही है कि गूगल कीप एक यार गूगल का प्रोडक्ट है तो मैं थोड़ा सा बायस हूँ मैं मतलब बिल्कुल आपको क्लियरली बताऊँ तो कलर नोट्स की ऐप में क्या है बेसिकली कि ये वाली ऐप सारे काम करेगी आप राइटिंग से कर सकते हो ड्राइंग और आपका पिक्चर कैप्चरिंग या कोई भी चीज़ जैसे भी आपको टाइप करना है वो सब कर सकते हो ठीक है इस वाली ये वाली ऐप बहुत लाइट वेटेड है सिंक और बैकअप करना है अगर तो सिर्फ साइन इन रिक्वायर्ड है ठीक है उसके बाद इस वाली ऐप में भी रिमाइंडर्स वगैरह और ये सब ऑप्शन है ये वाली ऐप में भी लॉक करने का फीचर है कि आप कोई भी पर्टिकुलर नोट को लॉक कर सकते हो तो ये वाली ऐप हमारे इन टॉप फाइव ऐप्स में नंबर वन ऐप है मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड फिर वही करूंगा मैं कलर नोट्स को अभी और कंटिन्यू कंटिन्यू करूँ कंटिन्यू रखूंगा as a note taking app but मुझे रहते हैं गूगल की काफ़ी सिंक्ड रहती है मेरी चीज़ें तो मैं गूगल कीप की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहूँगा क्योंकि गूगल कीप में उनका एक्सटेंशन भी है but colour notes Play Store पे सबसे हिट नोट टेकिंग ऐप है और ये नंबर वन ऐप है हमारे लिए तो आई थिंक uh, बस कलर नोट्स और बाकी ऐप्स के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ thank you so much video को देखने के लिए आप लोग भी मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट्स uh, में कि आप लोगों की कौन सी पर्सनल ऐप है अगर मुझे लगा कि इनमें से कोई ऐप है या कोई नई ऐप निकलती है तो हम उसके बारे में बेशक डिस्कस कर सकते हैं तो thank you so much video को देखने के लिए आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू